Mata putih。 lidah gelombang, kuping goyang, tangan bengkok. I need you, baby. Ok! See that?

Okay, let's go. di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Tadi malam Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Yang saya jualan Masuk baik Tell me why do you